Euskal literaturan ez daukagu Cervantesik, ez daukagu Shakespearek. Ez edukitzen hasi da ez daukagu Koliseorik ere. Baserri eder askoak baditugu, baina ez daukagu Alhambrarik. Eta ez hitzaigun okurritu urbasan Machu Picchu bat egitea. Baina bagara herri. Norri izateko ez delako piramiderik behar bardeetan. Nahikoa dugu hizkuntza. Eta hori Ez dute inoiz jakingo, euskararik ez dutenek. Hemen bizita ere. Ezin baitute barre egin guk bezala, Iker Lauro baren txio txisteekin. Ezin dute Ide Rodriguez irakurri eta fantaseatu. Ezin negarrik egin beken bertsolari txapelketa nagusian sentitzen den emozioekin. Ezin dute kirmen uribe guk bezala mirestu eta amorratu ere iruzkin eta argazki monarkikoekin. Ezin dezakete miretsi zakilixut eta maitatu miren azkarteren izkera jasoa, osoa. Ezin dute, hazi, ezi bezalako aldizkari puska bat irakurri. Ezin dute, guk bezala, rintzi bat entzutean lurra sentitu. Ez dute inoiz jakingo gure pozak desberdinak direla. Adibidez, erritik kanpo, beste norbait euskara zentzutean. Ez dute inoiz jakingo gure malkoek zapore berezia dutela. Adibidez, epaitegietara eramaten zaituztenean, euskaraz egiteagatik. Jakingo ez dutean bezala euskara jendea izateak zein bizi indar ematen duen. Kasik bizi arrazoi bakar izateraino. Ez dute, ez lukete, baina balukete. Luketeki saiatuko balira, bazinate.